ثرمانا نغخث ذا ندرا نغذقنو شنخان غرت سكسو سيورانا سسمنو سير بدار رذا رفقي ضاها اقنث خستي وراه ما حند الجي والدار مغنى سقايتو اي مغنى سذيب الطور ثير اللي ثير اللي ثير إيه. الناس ثير الناس يقطور

كعتش ضحى ثخين ضرام ثيني ما سنيش ندان وانت قد زكتان sentirli Sikini Perki sentirli